再见。 頑張るぞじゃあまねリーズちゃんうんありがとう楽しみだなまずは黒かなうんこれいくよ何書くのよしまずはお目目が二つでしょそうそうお目目二つだよそ外書くかうん輪郭ねこうやって描いてお目目あ眉毛描かなきゃ眉毛そうそう眉毛あってそしたらお目目を2つ めめ2つおめめおめめゴリゴリまつげも1あまつげも描いてくれるのいいねかわいいよねリーズちゃんってありがとうメモタン耳は1つ2つだねそう耳は2つ そうだよお花は一つ一個だよメモタンあ一個ねあったお花をこりこりこりこりよしいい感じだねうんいい感じお口はうんお口は一つね一個だねそうそうそうあ色変え

難しいのいっぱいだよねいっぱいあるよいっぱい1 2 3 4 5 6 7 8 9 1いっぱいあるねそうそうそういっぱいあるでしょカッキカッキカッキそしたら色変えてこれにしようかなほっぺた2つあほっぺねほっぺほっぺほっぺほっぺグリグリグリグリそしたら色変えようかなじゃあ今度カラフルにする

使ってるねおおすごいい感じよいいねじゃあ次髪描こうかなつゃん一つに縛ってるよねそう一つ縛りしてる一つ縛り の毛たくさんあるんだ。いいねすごくいい感じ ラフルだねいいカラフルにされてよすごい髪の毛すごいねボーボーだねよーしよくできたねすごいありがとね